на некоторые виды э, автомобилей, там, станкостроения и прочее, есть огромный спрос. Но раз есть спрос на трактор наш, ну так надо другие предприятия, которые менее задействованы, подключать к выпуску импортозамещения там и так далее, и так далее. Хотя у нас не стоит так жестоко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись, вот это они высокие, немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучше. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему провела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры, э, пока на колени э, э, не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время – Э, по любым направлениям сегодня сотрудничать. Да, республика э, по меркам России совсем небольшая, но вопрос ведь не в этом. Я вот в Приморье об этом говорил. Почему мы предлагаем это, это, это? Это опять же все нам досталось после распада Советского Союза. Огромные возможности. Ведь мы половину потребляем того, что производим. Так мы же еще не все мощности задействовали.